مش بزين استر يا خا انا خا يا قحط صيد ري اكو ناس ري ار اكس بشني جو جو جرادوس اس اكس اس زي ناس تاب كنترول ار اخباه كنترول ار يباه يحتخب كنترول ار ثباه يحتخب ناس أبرا أو يكوغ ناس Alt e, A سي اري سي ابعاث بجبع ناس جي اري أباس قد صح ونبلا ناس واي اري حاموب Alt, ja, Shift, Alt-Shift Яков. Зігвимо папра. Нас. І Y. Дачезник і Y. Нас обравай, абре, утахоп. Ахаче, утахоп. Нас Alt Яков. Shift, Alt-Shift. Яйцне. shift يتسنه ريزيوم alt shift يكوغ نيوبراي ونبا يكوغ يسناك ناس اي ناس وجه اس اكس اه اري او يكوغ ناس اس اكس شيفت واخب شيفت الشيحة شيحة كما عباس دچزنك وجه جي واي شيفت اشيحو حوشي حيت سويت باس دشزنك اري مامو تختا اباس اباس كي ابرا دشزنك اي ناس اس اكس يو تخزر شيفت الشيح والشيحة وباما ناس جي واي هري الشيح والشيحة عباس وباما بس بسيب نسخ با زي ناس الت اي ناس اكتر كوا سي بس اس واي أعجش نون نجازنك ريح تخوب باس اس واي أعجش بسيما زي ناس الت اي ناس الت يكوغ أبرا زيجي ويت فكروك أري أبري أجري جيت Alt yakor. Agana yakor, Pasha. E Y. Bas nas. Bas. re S Y package تشزنك الت اي الت يكوغ ناقص اس واي اجج ربما اس واي اجج اقصره alt yakwoch يوم أبرا أخدشي إيز جيت أبرا أري أخدشي أري أجان أري أري أكوتش أريس إصدر مكان أجان كراي كراي زك كويب سيشولا إصدر مكان مكان أجان يسفويت ناس يقوحتب بزيف ناس اي ناس واخفش أبري زكي يبشو بوجو أقصر آه، إكس إس إكس ناس آه، إكس واي يوباما ناس أما بارح تخوب تاب أريه base oppožba. Um, ehm, modificator subversion surface array abstrach pa она пар гладкие ak jba abas ak jba бзиев ناقص أكوب يحت أخوب أكوب وبري أكوب يرحتب يرتب بفل أبري بفل ناس موديفيكاتر وضروري تاري أبشرة خبا اس اكس اكس واي اس اكس اس اكس جي واي باس اس واي اس زي زي ما يا حمو ليه ما عباس الت اي عباس يو بيت واش واش با اري اكبي اتاب ناس تكستورجي ام ابشبي يا تحت صويت